а я был отсутственно пьян, а дул чудо ветерком. Моя хорошая нирвана бежала в небо а ты был розовый и пухой, а мне был повод за тобой. А стал однажды повод рукой, а стал однажды ты а я была совсем молодка, Пилотка, лодка, куча хит. Моя нога щеколотка, бывал что-то удивит. А ты был розовый и пухлый, А мне был повод за тобой. А стал однажды повод рухлый, А стал однажды ты плейбой.